الله الله النبي غالي الله الله اللي غير غير الله المسك فاح المسك الله الله انظر جمالك وابوسك الله الله حتى النبي يقول الله الله ان اشوفك الله الله انظر جمالك وابوسك الله الله صبرت نفسي باحاديثك واقول لابد في ليلي اراك المسك في حلمي لما ذكرنا رسول الله